И повелел уничтожить. И вот теперь повелел Она в моей И большой зверь с востока велел Она в моей Она в моей Она в моей Она в моей В эфире наша еженедельная программа о здоровье. Сегодня мы будем говорить о профилактике стресса. Адаптационную позу кучера. Сегодня мы будем говорить о профилактике стресса. Говорить о профилактике стресса. ежик. Ежик! Копатыч! Ежик! Ежик!